بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسر ملک آپ لوگوں کے ساتھ سرپنگ انجینئرنگ ڈیزائننگ انفارمیشن کے پلیٹ فارم سے آج میں آپ کو لپس کمانڈ کے متعلق بتاؤں گا ایک لپس کمانڈ جو ڈیٹا ایکسیکشن یا آپ جس کی مدد سے اپنی جو کوارڈینیٹس وغیرہ آپ کے آٹو کیڈ کے فائل کے اندر ہیں اس کو آپ ٹیکسٹ فائل کے اندر کیسے امپورٹ کر سکتے ہیں اس کے متعلق میں آپ کو بتاؤں گا بہت ہی یوز اپلیکیشن ہے جس کی مدد سے آپ اپنا ڈیٹا وغیرہ سارا ٹیکس فائل کے اندر امپورٹ کر سکتے ہیں اور یہ آپ اس یہ آپ کی command E X P T type کریں گے اپنی کمانڈ بار میں لوڈ کرنے کے بعد ادھر سے یہ رن کرے گی اپنا اور یہ آپ کے پاس نوٹ پیڈ کے اندر یہ آپ کو پورا پورے جتنے آپ کے کوآڈینیٹس ہوئیں گے سارے کے سارے ادھر سے ایک ہی کے اندر یہ آپ کو امپورٹ کر دے گی یہ لپس کمانڈ تو اس کے لیے یہ ہمارے پاس آٹو کیڈ کی فائل ہے تو ادھر سے اس کی کمانڈ بار کو میں ادھر اوپر رکھ دیتا ہوں اور ادھر آپ سب سے پہلے A P application load application کو آپ ادھر سے ٹائپ کر لیں اور ادھر سے آپ نیچے بریف کیس والے کالم کو آپ کلک کر کے ایڈ والے آپشن کے اندر آ جائیں اور جدھر بھی آپ کے پاس اس کی فائل پڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں ای ایکس پی ٹی کی فائل جو کمپیوٹر کے اندر پڑی ہے ادھر سے میں نے اس کو لوڈ کر دیا ہے آپ نے بھی اسی طریقے سے اس کو لوڈ کر دینا اپلیکیشن کو اس کے بعد آٹو کارڈ کو بند کرنے کے بعد اس کو دوبارہ رن کریں گے تو یہ آپ سے کنفرمیشن مانگے گا اس کی آپ نے جیسے آلویز بھی یس کرنے کے بعد لوڈ کر دینا ہے تو یہ آپ کی کمانڈ ادھر لوڈ ہو جائے گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس دو فائلس پڑی ہوئی ہیں یہ میرے پاس ٹاپوگرافی کا ڈیٹا پڑا ہوا ہے جس کے اندر میرے پاس three D points two D points وغیرہ ہیں تو اس کو ڈیٹے کے اندر آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے تو اس کے متعلق میں آپ کو بتاتا ہوں تو ادھر سے آپ نے پی لائن کی کمانڈ لینی ہے کوئی بھی اور ان پوائنٹس کی مدد سے جو جو ان سے بھی پوائنٹس آپ ادھر سے اس کا ڈیٹا وغیرہ آپ امپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے ادھر پی لائن کی کمانڈ لے لینی ہے پی ایل ٹائپ کرنا ہے اوپر یہ آپ کو کمانڈ بار کے اوپر بھی نظر آئے گی آپ نے ادھر سے پی لائن کرنے کے بعد ادھر سے جو جو پوائنٹس آپ ادھر سے امپورٹ کرنا چاہتے ہیں ان پوائنٹس کے اوپر آپ نے ادھر سے پی لائن اس کی ڈرا کر دینی ہے جس طریقے سے میں کرتا جا رہا ہوں اگر آپ کے پاس بہت سارے پوائنٹس ہیں آپ کسی ایریا نکالنا چاہتے ہیں اس کو نکالا آپ نے اور ان کے پوائنٹس وغیرہ کو اس طرح ملٹیپل پوائنٹس آپ کے پاس ہیں ٹاپوگرافی کے اوپر بہت سارے پوائنٹس ہیں تو اس کے اوپر سے آپ جب اس کو کلک کرتے ہیں علیحدہ علیحدہ پوائنٹس کے اوپر تو یہ آپ کا کافی سارا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے تو آپ نے ادھر اسی طریقے سے ادھر آپ نے پی لائن مدد سے آپ نے ادھر ایک لائن ڈرا کر لینی ہے جو جو سے پوائنٹس آپ ادھر سے ڈرا کرنا چاہتے ہیں جس کا ڈیٹا وغیرہ آپ اپنا اس کا <clears throat> لینا چاہتے ہیں ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اسی طریقے سے ادھر سے ان کی لائنز وغیرہ پوری لائنز ادھر سے ان پوائنٹس کے اوپر ساری لگا دینی ہے جو جو سا ایریا جو جو سا پوائنٹس آپ ادھر سے لینا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے آپ اپنی لائن لگاتے جائیں گے جو جو سے پوائنٹس ہیں تو بہت زیادہ پوائنٹس ہیں آپ کے تو آپ نے اس کو متعلق ایک ہی دفعہ ادھر سے اس کی لائن ڈرا کر دینی ہے تو یہ آپ لائن دیکھتے ہیں آپ دیکھ سکیں گے کہ یہ ہم نے ادھر ایک لائن ڈرا کر دی ہے کافی لمبی لینتھ کے اندر ہے ابھی ہم ان پوائنٹس کو اپنے ٹیکس فائل کے اندر امپورٹس کرانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جیسے ہم کمانڈ بار کے اندر E X P T type کریں گے ٹائپ کرنے کے بعد آپ کلک کریں اور کلک کرنے کے بعد یہ اوپر آپ سے پوچھے گا کہ سلیکٹ ہے پولی لینڈ وہ آپ نے جیسے پولی لائن جو آپ نے کی اس کو سلیکٹ کر دینا ہے سلیکٹ کریں گے تو آپ کے سامنے ونڈو اوپن ہو جائے گی اور نیچے ادھر آپ نے اپنی اس فائل کا نام دے دینا ہے یا جو بھی جو بھی آپ کی ڈرائنگ کا نام ہوگا وہ ادھر سے آٹومیٹکلی اس کا نام سیو ہو جائے گا تو ابھی آپ دوبارہ اس کالم کے مین فولڈر کے اندر آتے ہیں جس کے اندر یہ آپ کی ڈرائنگ پڑی ہوگی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر اوپر آپ کے لیئر کوآڈینیٹس لپس آ جائے گی نام اور ادھر ایکس اور وائی کالم کے اوپر اور سارے اس کے کوآڈینیٹس وغیرہ ادھر ڈرا ہو جائیں گے آپ کے سامنے اسی طریقے سے یہ آپ اس کے ون کلک کے ذریعے جتنے بھی کوڈینیٹس ہیں سارے کے سارے آپ ڈرا کر سکتے ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیڈ جو ویلیو ہے وہ آپ کی ضرور ضرور آ رہی ہے اس کے متعلق بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے ایلیویشنس کو بھی آپ نے کیسے ڈرا کرنا ہے تو ادھر سے ہم نے پولی لائن کی پہلے کمانڈ لی تھی اور ادھر سے میں کلر اس کا چینج کرتا ہوں اور ادھر آپ نے کمانڈ بار کے اندر three D poly three D P O L Y آپ نے ادھر لکھنے کے بعد ادھر سے سلیکٹ کر دینا ہے تھری ڈی پولی لائن آپ کی تو ادھر سے آپ نے پوائنٹس کے اوپر تھری ڈی پولی لائن آپ نے لگاتے جانا ہے ادھر سے جو جو سے پوائنٹس آپ کے سامنے <clears throat> جن کا ڈیٹا آپ نے ادھر سے ایکسپورٹ کرنا ہے اپنی ٹیکس فائل کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پہلے پولی لائن لگائی تھی سمپل اس کے اندر اس نے ہمیں صرف ایکس اور وائی کے کوآڈینیٹس دیے تھے اور زیڈ کی ویلیو اس نے نہیں دی تھی اگر آپ نے اپنے زیڈ کی ویلیو بھی ساتھ لینی ہے اس کے ایلیویشنس وغیرہ کو بھی ساتھ لینا ہے تو آپ نے جیسے three D poly command bar میں ٹائپ کرنا ہے اور جیسے آپ نے پوائنٹس کو اپنے جیسے کلک کرتے جانا ہے اور اس کی جو بھی ایریا وغیرہ آپ کے پاس ہے جو سی بھی لائنز ہیں وہ آپ نے جیسے ان پوائنٹس کو ادھر سے اس کی مدد سے three D poly line draw کر دینی ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ یہ دیکھیں ہم نے poly line three D poly line لگا دی ہے آپ دوبارہ ای ایکس پی ٹی لیپس کمانڈ اپنی ادھر سے رن کرتے ہیں اور جیسے تھری ڈی پولی لائن کو سلیکٹ کرتے ہیں اور جیسے جو بھی آپ کے پاس فائل آپ نام دینا چاہتے ہیں نام دے دیں جیسے میں اسی کا نام چینج کر دیتا ہوں جیسے آپ اس کو فائل کو سیو کر دینا ہے اور فولڈر کے اندر آئیں گے تو آپ دیکھیں گے ہمارے پاس ادھر اس کے تھری ڈی پولی لائنس کے اوپر اس کی فائل بن گئی اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر اس کے زیڈ کے ایلیویشن وغیرہ بھی آ گئے ہیں ایکس وائی اور زیڈ تینوں چیزوں کے ادھر کوآڈینیٹس ہمارے پاس تھری ڈی ٹیکسٹ فائل کے اندر A C C S A S S I file بن گئی ہے ہمارے ادھر تو آپ نے اسی طریقے سے ورکنگ کرتے جانا ہے اور اس کمانڈ کو آپ نے ٹائپ کرنا ہے اور ٹائپ کرتے ہوئے اپنے ایلیویشنز وغیرہ لینے ہیں تو اس کے لیے تھری ڈی پولی لائن لگائیں گے اور ٹو ڈی پوائنٹس لینے ہیں تو آپ نے ادھر سے اس کے اوپر تھری ڈی پولی لائن لگا دیں گے تو یہ آپ کے X Y Z three D points آ جائیں گے تو آپ نے اس کمانڈ کو اسی طریقے سے یوز کرنا ہے اس کے بعد آپ ان کمانڈس کو اپنے آپ کے پاس جو ایلیویشنز وغیرہ آ گئے ہیں ڈسٹینس ایلیویشن اس کو آپ ادھر سے کاپی کر لیں اور کاپی کرنے ایکسل کو اوپن کر لیں اوپن کرنے کے بعد آپ نے اس کو ادھر پیسٹ کر دینا ہے اس کو کسی بھی جگہ کے اوپر آنے کے بعد اس ڈیٹے کو پیسٹ کرنے کے بعد یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کے ایک ہی سیل کے اندر آ رہے ہیں آپ نے اوپر سے ڈیٹا کے اندر آ جانا ہے اور ٹیکس ٹو کالم والے آپشن کو سلیکٹ کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے نیکسٹ کر کے ان کو اپنے کالمس کی شکل میں لے آنا ہے کہ علیحدہ علیحدہ یہ کالم کی شکل میں آ جائیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر سے آپ نے اس کو فنش کر دینا ہے فنش کریں گے تو یہ آپ کے پاس ایکس وائی زیڈ تینوں ویلیوز آپ کی ادھر کالم کی شکل میں آ جائیں گی علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گی ادھر سے آپ اس کو رائٹ کلک کر کے فارمیٹ سیل کے اوپر چلے جائیں اور ادھر سے آپ اس کا بارڈر وغیرہ بنا دیں جو بھی آپ بارڈر بنانا چاہتے ہیں اس کے بعد اس کی پریٹنگ وغیرہ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ اس کی روز وغیرہ کو ادھر سے رائٹ کلک کرنے کے بعد آپ اس کی رو ہائٹ وغیرہ اپنی ایڈجسٹ کر دیں اور ادھر سے اوپر سے کالمس کو سلیکٹ کرنے کے بعد کالم گرس وغیرہ بھی ادھر سے اس کی سلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو ادھر سے سینٹر کر کے اس کی ایڈیٹنگ وغیرہ کر دیں اوپر سے اس کا نام وغیرہ جو بھی آپ چینج کرنا چاہتے ہیں وہ نام ادھر سے آپ ان کے چینج کر دیں تو یہ آپ ادھر اپنے پروجیکٹ کا نام دے سکتے ہیں دینے کے بعد اس کا آپ پرنٹ وغیرہ نکال سکتے ہیں یا واٹس اپ کر سکتے ان کو کام میں استعمال میں لا سکتے ہیں تو اس طریقے سے یہ آپ کے پاس ون فارمیٹ ہم نے بتایا ہے اس کے لپس کمانڈ کا کہ آپ نے اس کو کیسے یوز کرنا ہے اگر آپ کے پاس ٹاپوگرافی فائل ہے اس کے اندر آپ نے اس کے ڈیٹا ایکس وائی زیڈ تینوں کوآڈینیٹس کو آپ نے اس کی فائل بنانی ہے تو آپ نے اس کو کیسے امپورٹ کرنا ہے اور اس کی فائل وغیرہ بنانی ہے تو یہ آپ اس طریقے سے ورکنگ کرتے ہوئے ان پوائنٹس کی مدد سے اپنا ایکس وائی زیڈ تینوں ویلیوز کو آپ آپ امپورٹ کریں گے اس اس کے بعد ہم نے کو کی کی ایکسل شیٹ بنانے کے متعلق بتایا تو اسی طریقے سے آپ نے پی لائن اور poly line three D poly line کو آپ نے استعمال کرنا ہے اس طرح آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہ سیکنڈ لائن ہے جس کے اندر یہ روڈ کی لائنمنٹس ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے سارے پوائنٹس ادھر لگے ہوئے ہیں یہ پوائنٹس جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے ون کلک کے ذریعے سارے ایکسپورٹ ہوئیں گے رائٹ اور لیفٹ سائڈ کے ہیں روڈ الائنمنٹ کے یہ پوائنٹس ہیں تو اس کو بھی آپ لفٹ کمانڈ کی مدد سے ون کلک کے ذریعے بولڈ کر سکتے ہیں ای ایکس پی ٹی آپ ٹائپ کریں اور ادھر سب سے پہلے سینٹر لائن کو آپ ادھر سے کلک کر دیں تو آپ کے سامنے یہ آپ کی فائل اوپن ہو جائے گی آپ سامنے نام وہی آ جائے گا جو رینک کا نام ہے آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں چینج کر دیں میں ادھر اس کا سینٹر لائن ڈیٹا کر دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں گے یہ ون کلک کے ذریعے فوراً امپورٹ ہوگی ہے اور یہ بہت بڑی فائل ہے ادھر تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ایکس اور وائی ویلیوز ادھر آ گئی ہیں ساری اور یہ بہت زیادہ پوائنٹس ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس نے جسٹ ون کلک کے ذریعے یہ پوائنٹ سارے ادھر سے اس نے ڈرا کر دیے ہیں کہ آپ کے پاس اس کی ٹیکسٹ فائل بنا دی ہے تو یہ اس کے لیے آپ کو جو کمانڈ یوز کریں گے تو یہ آپ کے پاس پولی لائن ہونی چاہیے ان کے پوائنٹس کے متعلق مطلب متعلق جتنے جتنے پوائنٹس کے اوپر آپ نے یہ لائن ڈرا کرنی ہے اس کے اوپر آپ کے پاس ان پوائنٹس کے اوپر کلکس ہونے چاہیے انہیں انہیں پوائنٹس کے اوپر جس جس پوائنٹس کے اوپر یہ لائن بنی ہوگی اسی کے یہ کوآڈینیٹس ادھر سے آپ کو دے گا تو اسی طریقے سے آپ اس کے رائٹ سائڈ کے کوآڈینیٹ امپورٹ کر دیں اس کے بعد ای ایکس پی ٹی کرنے کے بعد لیفٹ سائڈ کا جو ہے لائن اس کو آپ ادھر سے سلیکٹ کر دیں اور ادھر سے نیم کر دیں اس طرح ہم آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سینٹر لائن رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ تینوں پوائنٹس ہم نے ادھر سے اس کے امپورٹ کر دیے ہیں ادھر یہ بہت بڑی فائل تھی جس کی کی کی یہ تینوں فائل فائل ہمارے پاس ادھر ٹیکس شکل میں آ گئے ہیں آپ اس کو اسی طرح ایکسل کے اندر لے کے جا سکتے ہیں جس طرح میں پہلے لے کے گیا ہوں آپ ادھر سے سب سے پہلے فائل کو اوپن کر لیں اور ادھر سے کنٹرول اے کر کے اس کو ادھر سے کاپی کر لیں اور کاپی کرنے کے بعد ایکسل کے اوپر آ جائیں اور ادھر آپ اس کو کسی جگہ کے اوپر پیسٹ کر دیں اور اس کو ادھر سے آپ نے ٹیکس ٹو کالم کر دینا ہے یہ آپ کا تینوں فارمیٹ کے اندر آ رہا ہے تو آپ نے ادھر سے اس فائل سیل کو سلیکٹ کرنا ہے اوپر ڈیٹا ٹیبل کے اوپر آ جانا ہے ٹیکس ٹو کالم اور سے آپ نے فکس وتھ کر کے اس کو نیکسٹ کر دینا ہے نیچے سے چیک کر لینا ہے تو یہ آپ کے پاس اس کالم شکل میں آ جائیں گے ادھر یہ واپس چونکہ ٹو ڈی پوائنٹس ہیں ادھر ہماری تھری ڈی ویلیو نہیں آ رہی زیڈ کی ہم نے اس کو تھری ڈی کو ادھر سے ختم کر دینا ہے اور اوپر اس کے اوپر آپ اس کی فارمیٹنگ چینج کر دیں جدھر آپ کا لیئر نمبر لکھا ہوا ہے ادھر سے آپ اس کی ہیڈنگ دے دیں سینٹر لائن کوآڈینیٹس یا سینٹر لائن اسی طریقے سے آپ نوٹ پیڈ کے اوپر دوبارہ آ جائیں ادھر سے لیفٹ سائڈ کو آپ ادھر سے کنٹرول اے کر دیں فائل کو اوپن کرنے کے بعد کاپی کر لیں اور اپنے ایکسل کے اوپر آ جائیں اور ادھر سے آپ نے لیفٹ سائڈ کے اوپر اپنے ادھر سے اس کو آپ نے پیسٹ کر کر دینا ہے جیسے اسی طریقے کے ساتھ اس کے برابر ٹو کرنے کے بعد تاکہ آپ کو پانچ سامنے سامنے آ جائیں اور ادھر سے آپ نے اس کے کے ایلیویشن ڈیٹا کو ادھر سے آپ نے ریس کر دینا ہے ڈیلیٹ کر دینا ہے اور ان کو آپ نے ٹیکسٹ ٹو کالم کی شکل کے اوپر آپ نے لے آنا ہے ٹیکسٹ ٹو کالم کے اوپر لانے کے بعد آپ نے ادھر سے اس کے زیڈ ویلیو والے آپشن کو ادھر سے ڈیلیٹ کر دینا ہے اور اوپر آپ نے اس کا جو نیم ہے وہ پہلے ہمارے پاس سینٹر لائن آئی تھی ادھر آپ نے اس کی لیفٹ ہینڈ سائڈ یا لیفٹ سائڈ آپ ادھر اس کی ہیڈنگ وغیرہ وغیرہ دے سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اسی طرح کا آپ نے تھرڈ پوائنٹ ہمارے رائٹ سائڈ والے پوائنٹس کو آپ نے جیسے کنٹرول اے کر کے کاپی کر لینا اور ادھر آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے پیسٹ کرنے کے بعد ڈیٹا کے اندر آ جائیں آپ اور اس کو ٹیکسٹ ٹو کالم کی شکل میں لے آئیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ آپ اس کمانڈ کی مدد سے اپنی فائل کو ایکسل کے اندر اپورڈ کرا سکتے ہیں اس کی پرنٹنگ کر سکتے ہیں اس کے اندر اپنے ایڈیٹنگ وغیرہ کر سکتے ہیں جو بھی کرنا چاہتے ہیں اس کی سیٹنگ وغیرہ کرنے کے بعد آپ اوپر اس کے نام وغیرہ چینج کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس بہت ہی ہیوی فائل تھی ادھر یہ نیچے تک جاری ہے بہت ہی یہ ہیوی فائل ہے آپ اس کو نیچے تک اسکرول ڈاؤن کر کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں میری ویڈیو کو لائک کیجئے یہ دیکھیں two three six nine numbers point ہیں ادھر سے آپ نے رائٹ کلک کر کے اس کے رو ہائٹ وغیرہ کو آپ نے چینج کر دینا ہے اسی طریقے سے اوپر آپ اس کے کالمس ورتھ وغیرہ کو آپ چینج کر سکتے ہیں اس کی ڈسکرپشن وغیرہ کو دے سکتے ہیں اس کے فارمیٹ سیل کے اندر جانے کے بعد ان کے ڈیسیمل پیلیسز وغیرہ کو آپ ادھر سے سلیکٹ کر سکتے ہیں یہ آپ اسی طریقے سے یہ آپ اپنی پوری فائلز وغیرہ کو بنا سکتے ہیں اس کی ورکنگ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی آٹو کیڈ کی فائل ہے جس کا ڈیٹا آپ ایکسل کے اندر امپورٹ کرنا چاہتے ہیں اس کی پرنٹنگ وغیرہ کرنا چاہتے ہیں ان پوائنٹس کو آپ اپنی ٹیکس فائل کی شیپ کے اندر لے کر آنا چاہتے ہیں تو آپ اس لپس کمانڈ کی مدد سے بہت ہی آسانی کے ساتھ ان پوائنٹس کو ٹیکسٹ فائل کے اندر بھی آپ اس کو امپورٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو ایکسل کے اندر بھی لے کر آ سکتے ہیں آپ اس لپس کمانڈ کو یوز کریں گے اپنی آپ ٹیکسٹ فائل بنا لیں اور ٹیکسٹ فائل کو بنانے کے بعد اپنے ان کوآڈینیٹس کو ٹوٹ سیشن کے اندر آپ امپورٹ کرا سکتے ہیں اس کے متعلق بھی میرے اس چینل کے اندر ویڈیو اپلوڈ آئے گی جس کی مدد سے یہ جتنے پوائنٹس آپ رائٹ اور لیفٹ سائڈ کے آپ کے آ رہے ہیں یہ اس فائل کو آپ ایس ڈی آر فائل بنانے کے بعد اپنے ٹول اسٹیشن کے اندر بھی امپورٹ کر سکتے ہیں تو یہ میں نے آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس لپس کمانڈ کے متعلق بتایا گیا اس کو آپ کیسے یوز کر سکتے ہیں اس کا ڈیٹا آپ اپنی فائل کے اندر کیسے امپورٹ کر سکتے ہیں اس فائل کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن کے اندر رکھ دوں گا جس کی مدد سے آپ یہ لپس کمانڈ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس کو اپنے استعمال کے اندر لے کر آ سکتے ہیں اپنے کمپیوٹر کے اندر ایک فولڈر بنا لیں میں اسی قسم کی کافی ساری ویڈیوز لپس کمانڈ کی آپ کو ابھی دوں گا میرے چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اللہ حافظ